ကျေးတော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်ဒီမြတ်ဒီဖျားယနေ့ညသာသနာတော်နှစ်2566နှစ်ကောဇာတက္ကရ1384ခုနှစ်တပူတွဲလာစံ8ရက်2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ28ရက်စနေနေ့ညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်ဖြစ်သောမဆာမျိုးသိန်းအာယေစုဤဦးမျိုးသိန်းဒေါခင်စိုးဤမိသားစုမှဆင်ရင်ကျင့်ပပြုလပ်အပ်သောအွန်လိုင်းဓမ္မတပင်းနှင့်ဆက်လျင်၍ ကြည်တော်ရှင်ဟောမောခကျုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမှတရားဒေသနာတော်များဟောကြားချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါယံဘုရားပြေတော်ခြေတော်သောဥခိုက်၍ယိုသေးစွာရှောက်ထားအပ်ပါသည်ဗျာ1384ခုနှစ်တဝရလဇန်ရှိရ2023ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ28ရက်စနေနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောချအပ်သောရထပါဠိတုတ်အနှစ်ချုပ်တရားဒေသနာတော်ရထပါဠိဆိုတာရဟန်းတော်တစ်ပါးရဲ့ဖွဲ့အပ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်က ထင်ရှားတဲ့ယဟန်တော်တစ်ပါးအရှင်ရထပါဠဆိုတာထုံလကုဋ္ဌိကလို့ခေါ်တဲ့အယတိတမှာရှိပါဥစ္စာအဝတ္တကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့တထေသာတူဖြစ်တယ်ထုံလကုဋ္ဌိက အဲ့မှာကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့ကုရုတိုင်းကကုရုတိုင်းရဲ့ဏိကုံရွာရွာတရွာဖြစ်တဲ့ထုံလကွဋ္ဌိကဆိုစပယ်ချီကြီးတွေအကြီးကြီးတွေဆောက်လုပ်ထားပြီးတော့ဆိုင်းသမပေါ်များတဲ့အရာတွေအဲ့တော့ထုံလကွဋ္ဌိကဆိုတဲ့အရာကကုရုတိုင်းကကြေးရွာကြီးတဲ့ရွာ အဲ့ကြေးရွာကြီးတရွာမြတ်စွာဘုရားရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတရားဟောတယ်တရားဟောတော့အဲ့ဒီထုံလကုဋ္ဌိကဏိကုံးမှာအချမ်းသာဆုံးဖြစ်တဲ့ထိတ်တန်တတိတတိကြီးရဲ့သားဖြစ်တဲ့ရထပါလာဆိုတာတရားပွဲမှာလာရောက်နားထောင် အချမ်းသာဆုံးတထေသာရသော်ဗျာတရားနာပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာမိဘထံခွင့်တောင်းရင်မယမကမိဘတွေကခွင့်မပြုခြင်းမိပဲလို့မယမကခွင့်တောင်းပြီးနောက်ဆုံးမှာမြေကြီးပေါ်လှဲအိတ်ဆန္ဒပြပြီးအစာအိတ်စားဖြတ်ပြီး ဆန္ဒပြတဲ့အခါမိဘတွေကခွင့်ပြုလိုက်ကြတယ်မိဘတွေကခွင့်ပြုလို့ယဟန်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာတရားတော်ကကျင့်သုံးလို့ယဟန္တာဖြစ်သွားတော့အဲ့ဒီထုံလာကုဋ္ဌိကကိုဒီကုံရွာကိုတစ်ခေါက်ပြန်ရောက်လာတယ်ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါတူရီတော်သားလေးဖြစ်လို့မိဘတွေကသူတို့အမွေပစ္စည်းတွေကလည်းများတယ် သူကလည်းအိမ်အောင်တဲ့အမွေပစ္စည်းတွေအတွက်ယဟန်တော်ရထပါလာကိုအမွေပစ္စည်းတွေမျိုးမျိုးပြပြီးတော့လူထွက်ဖို့ဝိုင်းပြီးတော့ကြိုးစားကြပြန်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာရှမ်းနာဖြစ်နေတော့အလုံးဝိုင်းထားတဲ့ကြားတွေကနေကောင်းကင်ပြန်တက်ပြီးတော့အိမ်ရဲ့မိုးကိုဖောက်ထွက်ခါ ကောရမြမင်းကြီးရဲ့မိကစိရဆိုတဲ့ဥယျင်ကိုကြွသွားတာဖြစ်တယ်ဒါဇလံအတူချုပ်ပေါ့နော်ရှင်ရထပါလာဆိုတာတကယ်ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့တထေသတူအဲ့တော့ကောရမြမင်းကြီးရဲ့ကုရုတိုင်ကဘုရင်ကြီးကကောရမြမင်းလို့ခေါ်တယ်ကုရုကိုအုပ်ဆိုးတဲ့ဘုရင်ကကောရမြအဲ့ဒီကောရမြဘုရင်ကြီးမှာ မိကစီရာဆိုတဲ့ဥယျာဉ်ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီဥယျာဉ်မှာနေတန်ရခါနေနဲ့တပည့်ရင်မှာထိုင်ပြီးတော့တရားနှလုံးသွင်းပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒီနေမှာပဲကောရဗျဘုရင်ကြီးကဥယျာဉ်မှုကိုဆင့်ခေါ်လိုက်တယ်ဆင့်ခေါ်ပြီးတော့ဒီနေ့ဥယျာဉ်တန်ရှင်းရေးလို့တန်ရှင်းရေးဆိုတာလုံခြုံရေးရောပါရောအကုန်လုံးပေါ့ ဥယျင်တန်ရှင်းလို့ငါဒီနေ့ဥယျင်ကိုပျော်ပဲစွာထွက်မယ်အလုံးစနစ်ပြင်ဆင်ထားလို့ခေါ်ပြီးတော့အမိန်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့မိကွာဆိုတဲ့ဥယျင်မူကြီးကမိကစိရာဆိုတဲ့ဥယျင်ကြီးကိုလုံယုံရေးရစအကုန်လုံးတန်ရှင်းတတ်ရတော့ တန်ရှင်းရေးတွေလုပ်တယ်လုံညုံရေးတွေချတယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာဥယျာဉ်ထဲမှာဘယ်သူတွေ့တော့ဆိုဟင်းရှင်ရတ္ထပါဠိသစ်ပင်တွင်အောင်မှာထိုင်နေတာကိုသွားတွေ့တော့သွားတွေ့တော့ကောရမြဘုရင်ကြီးကလည်းသူ့နိုင်ငံမှာလွန်ထင်ရှားတဲ့ထုံလကုဋ္ဌိကကတထေသားလေးသင်္ကန်းဝတ်သွားရဆိုတော့သူချားတယ် ကျတော့သူ့ကိုတိတ်တွေးချင်စိတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီဘုရင်ကြီးကလည်းအခုချိန်မှာအသက်က80လောက်ရှိနေသက်80ရှိနေဒီတထေသားကနေပြီးသင်္ကန်းဝတ်သွားတဲ့ကိုရော့နဲ့တွေးချင်အဲ့ဒါကိုဥယျာဉ်မှုကသိထားတယ်သိထားတော့ရှင်ရထဗလာသစ်ပင်ရင်မှာထိုင်နေတာမြင်တော့ဟာတရင်ရှင်မြင်ကိုတရင်ပေးမှပဲ ရှင်မင်းခဏခဏဘုရင်ကြီးကပြောလို့ရှိတယ်ရထပါလဆိုတဲ့မြို့သားအကြောင်းခဏခဏပြောတယ်ဒါလက်ဆောင်ကောင်းပဲဘုရင်ကိုတရင်ကောင်းပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဥယျာဉ်တန်ရှင်းတုတ်တင်ပြီးတဲ့အကြောင်းရှောက်ရင်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီဥယျာဉ်ထဲမှာရှင်မင်းကြီးတွေ့ချင်နေတဲ့ရှင်ရထပါလဆိုတာလေ တရင်သုံးထိုင်နေတာကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်ဒီထုံလာကုဋ္ဌိကဒီကုံရွာချီကချမ်းသာရဲ့ကျဲဝါဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သားရှင်မင်းကြီးကိုယ်တိုင်ကမကြာခဏသူ့အကြောင်းပြောတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာခုဥယျာဉ်ထဲမှာရောက်ရှိနေပါတယ်လို့ဘုရင်ကြီးကိုသတိပေးလိုက်တာသတိပေးလိုက်တော့ ရင်ကြီးကသမ္မပြီးกว่าအဆွေတော်ပြီးกว่าသူရှင်ရင်ကြီးကြီးခေါ်တဲ့သဘောရှိတယ်ဥယျင်မှုကိုတငယ်ချင်းဆိုတဲ့အသုံးနဲ့ခေါ်တာညာတော်အဖြစ်ဘုရင်တွေကသူ့ရဲ့ဝန်တန်းတွေကိုဗနေဆိုတဲ့အသုံးနဲ့သုံးတယ်အချင်းဆိုတဲ့အသုံးနဲ့သုံးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့သူသတင်းကောင်းပေးလို့နဲ့တူတယ် တရင်ကောင်းပေးလို့သမ္မမိကွာအဆွေတော်မိကွာဒါဖြင့်ဒီနေ့ငါတို့ဟာဥယျာဉ်မြေကိုကြည့်ဖို့မလိုတော့ဘူးရှင်ရထဘာလကိုပဲသွားပြီးတော့ရှိကပ်ပြီးသူတရားနာကြမယ်ဆိုပြီးဘင်းကြီးကအဲ့လိုဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဥယျာဉ်ထဲမှာပျော်ပွဲစားထွက်ဖို့ စားဝယ်တောက်ဝယ်တွေပြင်ဆင်ထားတာတွေအကုန်လုံးရုပ်သိမ်းဘာတစ်ခုမှမယူပဲနဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့စီတော်ရင်းတွေကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ရင်းတွေနဲ့သူကကောရဗျာဘီကြီးอ่ะမင်းကမင်းနာနဲ့ထွက်လာတယ်ရှင်ရထဗလာနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ဆိုပြီးတော့မင်းကမင်းနာနဲ့ထွက်လာ ရောက်တဲ့အခါမှာဥယျင်ဝမှာပဲရှင်တွေကိုယနာထပြီးတော့ခြေချင်းလျှောက်ပြီးတော့ဝင်လာတယ်ဒါထုံတန်းစင်လာပဲရှေးတော့ကကောသလမင်းကြီးကစေတော်အကြောင်းတဲကိုဝင်တဲ့အခါမှာစင်စည်းလာတာ ဖြစ်စေမြင်းနဲ့လာတာပဲဖြစ်စေစေတော်အကြောင်းမုတ်ပြင်ဘက်မှာစင်နေမြင်းတွေကိုထားခဲ့တာ စေတော်အကြောင်းအတွင်းကိုဝင်တဲ့အခါမှာခြေချင်းလျှောက်ပြီးတော့ဝင်တာဒါသူတို့စီမှာထုံးစံပါတယ်နော်ထုံးစံမယ်စင်စီမြင်းစီယထာစီပြီးကြောင်းနဲ့မဝင်ဘူးမဟုတ်ဥမအလုံးချွတ်ထားခဲ့တယ်ချွတ်ထားခဲ့ပြီးတော့ခြေချင်းလျှောက်ပြီးတော့ရှာထူးကြီးတဲ့ လူထဲမှာလည်းပဲထင်ရှားကြော်ကြတဲ့ထုံလာကုဋ္ဌိကာကလူတွေချမ်းရံပြီးတော့ရှင်ရထပါဠစီတွားရောက်တယ်ရှင်ရထပါဠနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဝမ်မြောက်စကားပြောပြီးတော့ရှင်မင်းကအဲ့ဒီဥယျာဉ်ထဲမှာရှင်ရထပါဠအနီးမှာထိုင်မှုလုပ်တဲ့အခါမှာ ရှင်မင်းဆိုတော့မြေကြီးကိုထိုင်တာမဟုတ်ဘူးရှင်မင်းကထိုင်မဲ့ဆိုရင်သူ့ရဲ့အမှုတန်းတွေကသူထိုင်မှုစင်ပေါ်မှာပါလာတဲ့စင်စည်းတဲ့အခါမှာတင်းတဲ့စင်ကုန်းနီးလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်စင်ပေါ်မှာစီးတဲ့ခုံကြီးကိုချလာပြီးတော့အဲ့ဒီဘယင်ကြီးထိုင်ဖို့ရအဲ့ဒါစင်ကုန်းနီးကိုခင်ပေးကြတယ်ခင်ပေးတော့ရှင် ရှင်ရတ္တပါလကသပင်အောင်မှာဒီတိုင်းပဲထိုင်အဲ့တော့ဘယင်ကြီးကစင်ကုန်းဒီနဲ့သူ့အတွက်စင်ကုန်းဒီပြင်လိုက်တဲ့အခါမှာရှင်ရတ္တပါလကိုအရှင်ရတ္တပါလဟောဒီစင်ကုန်းဒီပေါ်မှာထိုင်ပါလို့ဖိတ်မှန်တကပြုတ်တယ်ဒါရှုသိလေးစားတဲ့အနေနဲ့ပေါ့အဲ့တော့ရှင်ရတ္တပါလကဘာပြောတော့ရှင်မင်းကြီး မထိုင်တော့ပါဘူးရှင်မင်းကြီးပဲထိုင်လိုက်ပါအဲ့မှာသူကတော့သူ့ထိုင်နေမြဲနေရမှာပဲထိုင်မှမယ်လို့ဘယင်ဆိုတော့အဲ့လိုပဲသူထိုင်နေနေရပဲထိုင်မှတော့မယ်အဲ့ဒီမှာဘယင်ကြီးပဲထိုင်မှလို့ပြောကောရဗျမင်းကြီးကလည်းသူ့အတွက်ခင်းပေးထားတဲ့နေရာမှာထိုင်ထိုင်ပြီးတော့အရှင်ရထပါဠိနဲ့စကားစပြီးတော့ပြောတာ အဲ့ဒီစကားပြောတာလေးကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်နော်စိတ်ဝင်စားတဲ့ကောင်းသူစပြောလိုက်ပုံကတော့ဘာလို့ဆိုရင်သူတို့ခေတ်မှာဒီဘုန်းကြီးဝတ်တယ်ပေါ့လေခုခေတ်တို့ပြောမှဆိုရင်ဆံမုတ်စိတ်ပယ်ပြီးတော့မိသားစုဘဝကနေပြီးတော့မိသားစုမရှိတဲ့ဘဝဘုန်းကြီးဝတ်ကြတယ်ဆိုတာဆိုနော်ရသေးဝတ်ထားရှိတယ် မိသားစုဘဝကနေပြီးတော့အိမ်ရှိတဲ့အနေထားကအိမ်မရှိတဲ့ဘဝရောက်ပစ္စည်းဥစ္စာရှိတဲ့ဘဝကနေပစ္စည်းဥစ္စာတွေစွန့်ပစ်ခဲ့တယ်ဆွေတွေမျိုးတွေရှိတဲ့ဘဝကဆွေတွေမျိုးတွေကိုစွန့်ပစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာဘုရင်ကြီးကသူသိချင်တော့မေးတယ်လောကမှာတဲ့ပျက်စီးခြင်း၄မျိုး တခုနဲ့ခြုံမှသာလဲလူတွေဟာအိမ်တော်ရဲ့သဘွားကနေပြီးတော့ထွက်ခွာပြီးရှဟံပြုတ်ကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့ရှဟံပြုတ်ကြတာဖြစ်တယ်ပျက်စီးခြင်း၄မျိုးဆိုတာပါတော့စရာပါရိစုံညအိုခြင်းဆိုတဲ့ပျက်စီးခြင်းဖြာတိပါရိစုံည ယောဂရလို့ပျက်စီးခြင်းဘောကပါရိစုံညစိဝဥစ္စာပြက်ခြင်းညာတိပါရိစုံညဆွေတွေမျိုးတွေမရှိတော့ခြင်းပျက်စီးခြင်းအဲ့ဒီလေးမျိုးနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာလူတွေကဘုန်းကြီးဝတ်လေရှိကြတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမဟုတ်ဘူးနော် အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး तू နားမလဲလို့မေးကြည့်တာဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရှင်ရထပါဠကထုံလကုဋ္ဌိကမှာ तू ချမ်းသာဆုံးပဲအဲ့ဒီဒေသတစ်ခုလုံးက तू အမျိုးကြီးပဲတထေးတွေလေ तू အမျိုးကြီးပဲအမျိုးတွေကလည်းအများကြီးပြီးတော့ तू ကြည့်လိုက်တော့လေအရွယ်ကငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ပဲရှိသေးတယ်စပင်မဖြူသေးဘူးနော် တုတုကာလကေသောနုပြိုတုံစပင်းနဲ့တုံအရွယ်ကောင်းတုံဆိုအသက်20 30ကျော်အဲ့ဒီရွယ်30 40အရွယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုရွယ်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့ခုလိုသင်္ကန်းဝတ်တယ်ဆိုတာတဲ့ပျက်စီးခြင်း၄မျိုးနဲ့ကြုံမှဝတ်တယ်အဲ့တော့ဘုရင်ကြီးကရှင်းပြတယ် အရှင်ရတ္ထပလာတဲ့လောကမှာအချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအိုမင်းရင့်ရော်လာတဲ့အခါမှာအသက်ရွယ်ကြီးလာတော့သူစဉ်းစားတယ်တဲ့ငါဟာအသက်လည်းကြီးလာပြီအိုမင်းလာပြီငါဟာလောက်ကင်စားဖို့ခက်သွားပြီမရသေးတဲ့စီစဉ်ကိုရအောင်ရှာဖို့ရှာပြီးသားစီစဉ်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့ငါမှမစွမ်းနိုင်တော့ဘူး သက်ကြီးသွားလို့အလုတ်လုတ်မစားနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်မရသေးတဲ့စီစိန်ရဖို့ရှားပြီးသားစီစိန်တို့ပေါ့အောင်လှုပ်ဖို့ဆိုမလို့ရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့လူပေါင်းလူဘဝခွာရှောင်ပြီးတော့ဖန်ရည်စွန်းနဲ့ဝုတ်ဝုတ်ပြီးနာဂရိယဘဝအင်ကြီးမရှိတဲ့ဘဝမျိုးကို ကုပြောင်းရင်ကောင်းမှာပဲလို့လူတွေကအသက်အသက်ရွယ်အိုမင်းလာမှသင်္ကန်းဝတ်ဖို့စဉ်းစားတယ်အဲ့ခက်ကနော်အသက်ကြီးလာလို့လောက်ကစားတော့ဖို့ခက်လာပြီဆိုမှသင်္ကန်းဝတ်ဖို့စဉ်းစားတယ်အဲ့လိုစဉ်းစားပြီးတော့သူဟာတကယ်ပဲဘုန်းကြီးဘုရားကုပြောင်းလိုက်တယ်အခုတော့အရှင်ရတ္တပလာကအခုမှ အသက်ကငယ်ငယ်လူပြိုတော့မယ်ရှိသေးတယ်ဆပင်ကလည်းနဲ့တုံးမယ်အရွယ်ကလည်းကောင်းတော့မယ်ပထမအရွယ်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့သူက33နှစ်အတွင်းပဲရှိသေးတယ်ပထမအရွယ်ဆိုတာ33နှစ်အတွင်းကိုခေါ်တာနော်ဒုတိယအရွယ်ဆိုတာ34နှစ်ကနေပြီးတော့66နှစ်ကိုခေါ်တာဟိုဘက်ကျတော့တတိယအရွယ်လို့ခေါ်တယ်33နှစ်စီပိုင်းသွားတာလို့ဆိုလိုတယ် နှစ်တရာကို33ပိုင်းသွားတာဒါရေးပုံရအင်းချချက်ပေါ့နော်အသက်တရာဓမ္မ3ပိုင်းပိုင်းထားတာပထမအရွယ်ဆိုအသက်33နှစ်အတွင်းမှာပဲရှိသေးတယ်လူရှင်ရတ္ထပါဠိကအသက်ကမဓမ္မငယ်သေးတာအိုမင်းရင်ရောခြင်းဆိုတဲ့ဆုံးရှုံးမှုအိုမင်းရင်ဆိုတဲ့ဆုံးရှုံးမှုနဲ့မကြုံတွေ့ရပဲနဲ့ ရှင်ရတ္ထပါဠိဘာတိဘာတွေ့ဘာကြားပြီးတော့နော်ဘာတွေကိုသိလို့ဘာတွေကိုမြင်လို့ဘာတွေကိုကြားပြီးတော့အခုလို့ရန်ဟောရတာလေလို့ဒီမေကွန်ကသူကပေးချင်နော်ဒါတစ်ခုဒါမေကွန်တစ်ချက်နောက်မေကွန်တစ်ခုကလောကမှာတဲ့ ရမ်းဝတ်တယ်ဆိုတာယောဂဝေဒနာရပြီးတော့လောက်ကင်မစားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝတ်ကြတယ်လောက်ကင်မစားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယောဂရနေတော့ရှိဘဥစ္စာမရှာနိုင်တော့ဘူးမရသေးတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာရဖို့ရှာပြီးသားစီစဉ်ဥစ္စာတွတ်တက်အောင်လုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့မဖြစ်နိုင်တဲ့အခါမှာယောဂဝေဒနာနှိမ့်ဆက် ယောဝိရဏနေဆက်ဆိုတာတရှောင်းရှောင်းလောက်ကင်စားလောက်အောင်ကျမရေမကောင်းတာပြောတာနော်အသက်သေးလောက်အောင်ဖြစ်သေးဘူးလောက်ကင်စားတာဖို့မဖြစ်နိုင်လောက်အောင်ယောဂဝိရဏရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကငါဟာသမုတ်စိတ်ကိုပယ်ပြီးတော့ယဟန်ဘဝခုပြရရင် ကောင်းပါပဲလူဘဝမှာလည်းပဲလောက်ကင်မစားနိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုခုပြောင်းကြတယ်တဲ့ အခုရှင်ရထပါလာကြည့်တော့ကျညမမကြီးတွေဘာယောဂမှလည်းမရှိဘူးရှင်ရထပါလာလူပြိုလန်းဆန်းကျမကြီးရကောင်းအဲ့တော့ဘာယောဂမှ မရှိပဲနဲ့ဘာဘယ်ချက်ကိုသိပြီးဘယ်ချက်ကိုမြင်ပြီးတော့ဘယ်ချက်ကိုကြားရပြီးတော့အခုလိုရံဘွားရောက်တာတော့ရံပြုတ်လိုက်တာတော့ ဘာကိုစဉ်းစားမိလို့ယဟန်ဝတ်တာလဲတဲ့ဒါဒုတိယမေးကိုမေးလိုက်တာစက်တိုက်ပဲသူကမေးနောက်ပြီးတော့တဲ့ဘောကပါရိစုံညဆိုပါလေတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့အလွန်မဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာကြတယ်သို့တော့ တဖြည်းဖြည်းနဲ့စီးပွားရေးကတ်ဆိုင်ပြီးမွဲသွားကြတယ်ချမ်းသာတဲ့လူလည်းမွဲသွားတာစီးပွားရေးကတ်ဆိုင်ပြီးတော့မွဲသွားတတ်တယ်တဲ့အဲ့လိုစီးပွားဥစ္စာတွေပျက်စီးပြီဆိုတဲ့အခါမှာခေါင်းထဲမှာအတွေးဝင်လာတယ်ငါရှာဝေစုဆောင်းထားတဲ့ငါပိုင်ဆိုင်တာတွေလည်းအကုန်မရှိတော့ဘူးထီသက်ဒီရွယ်မှာငါလောက်ကင်စားတော့ဖို့ခက်ပြီး မရသေးတဲ့စီဘဥစ္စာရအောင် လုပ်ဖို့ရပြီးသားစီဘဥစ္စာတွေတိုးတက်ဖို့ဆိုငါမှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးသူစဉ်းစားမိပြီးတော့ကဲလောက်ကင်မစားဆောင်နိုင်မဲ့တူတူတော့သမုတ်စိတ်ပယ်ပြီးဖန်ရည်စွန်းတဲ့သင်္ကန်းကိုဝုတ်ပြီးတော့အနာခရိယဘဝနာခရိကဘဝကိုကုမြောက်တာပဲကောင်းတယ်လို့ဆိုပြီးတော့တချို့ဘုန်းကြီးဝတ်ကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါ လောကမှာရှိတာတွေကိုသူပြောပြအရှင်ရထပါဠကတော့ဒီထုံလကုဋိကမှာအချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်နော်ချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်စီပါဥစ္စာတွေကလည်းချမ်းသာမှချမ်းသာတဝိရိသောသားလေးလည်းဖြစ်တယ်သုံးမကုန်နိုင်တော့ချမ်းသာတဲ့တရေသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုစီပါဥစ္စာပျက်စီးမှုလည်းမရှိပါပဲချမ်းသာကြွယ်ဝပြီးစီပါဥစ္စာတွေ မြားပြပါလျက်နဲ့ဘာစိတ်ကူးရပြီးတော့သင်္ကဝဋ္ထတော်ဘင်းညက်နောင်းလေကိုတော့ဘာစိတ်ကူးရဒါတော့ပြည့်စုံနေပြီးတော့ဘာစိတ်ကူးရလို့သင်္ကဝဋ္ထလဲသူသိကျင်တာအဲ့ဒါနောက်တစ်ချက်တစ်ခါပြောလောကမှာညာတိပါရိစုံညာဆိုတာရှိတယ်ကိုဟာ ဆွေတွေမျိုးတွေအတိုင်းဝိုင်းကြီးတယ်မိတ်ဆွေတွေပေါင်းသင်းတွေရှိတယ်အဲတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုယ့်ရဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေမိတ်ဆွေပေါင်းသင်းတွေဟာတဖြည်းဖြည်းရောပါပြီးတော့တကောင်ကျွဲ့တမျက်နှာဆိုတာမျိုးဘုရားမျိုးရောက်လာတတ်တယ်အပေါင်းအသင်းကလည်းမရှိတော့ဘူးဆွေမျိုးရင်းချကလည်းတယောက်မှမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုတကောင်ကျွဲ့အနေထားမျိုးရောက်လာလို့ရှိရင်တော့ စဉ်းစားပြီးတော့သင်္ကန်းမှုတွေရှိကြတယ်တဲ့လောကမှာငါတယောက်တည်းယတ္တိတို့မဖြစ်တော့ဘူးငါဆွေမျိုးမဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့အနာဂရိယယဟန်ဘောပြောင်းတာကောင်းတယ်ဆိုပြီးသင်္ကန်းဟုတ်ကြတယ်အဲ့ဒါယတိပါရိစုံညအကြောင်းသင်္ကန်းဟုတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အရှင်ရတ္ထပါဠိမှာတော့တဲ့ ဒီထုံလားကုဋ္ဌိကမှာဆွေတွေမျိုးတွေကလည်းအများကြီးမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကလည်းအများကြီးလက်ညှိုးထိုးမလွယ်ဒီလိုရှိပါရဲ့တန်းနဲ့ဘာစိတ်ကူးရပြီးတော့ကိုတော့သင်္ကန်းဝတ်လိုက်တာတော့ ဘယင်ကြီးကသူသိကျင်တာတွေဇက်တိုက်မေးတာလောကမှာပျက်စီးဆုံးယုံခြင်းပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်း၄မျိုးအိုရာလည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုယောဂရာတာလည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတစ်ခု စီးပွားပြက်တာလည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုနော်အပေါင်းအသင်းဆွေမျိုးတွေမရှိတာလည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတစ်ခု အဲ့ဒီလိုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေလေးမျိုးနဲ့ကြုံမှရဟန်းဝတ်ကြတာတဲ့ကိုရောမှာတော့ဒါတစ်ခုမှမဖြစ်ဘူးအိုလည်းမအိုသေးဘူးပထမအရွယ်လူပြိုတော့မယ်လန်းဆန်းတော့မယ်နော်လူပြိုလန်းဆန်းတော့မယ်ယောဂလည်းမရှိဘူးကျန်ကျန်မာမာကြီးပစ္စည်းဥစ္စာတွေကလည်းလုံးဝပျက်စီးတာမရှိဘူးကြည်ကြည်တဲ့ချမ်းသာ ဆွေတွေမျိုးတွေကလည်းလက်ညှိုးထိုးမလွယ်ဒီလိုပြည့်စုံနေတာဖြစ်တဲ့နဲ့ဘာစိတ်ကူးရပြီးတော့ရှင်ဖြတ်တင်ကောင်းဝလိုက်တာတော့ဒါဘင်းကြီးကသူသိကျင်တဲ့မိကောအဲ့ဒါအဲ့တော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်ထားဖို့ရတော့ပါရိစုံညာ၄မျိုးနော်ပျက်စီးခြင်း၄မျိုးရှိတယ်စရပါရိစုံညာဆိုတာ အရွယ်ရဲ့ပျက်စီးခြင်းလို့ပြောမှာနှုပြိုတဲ့အရွယ်ပျက်စီးတဲ့အင်အားတွေပျက်စီးသွားတယ်အသက်ကြီးပြီဆိုရင်လေနှုပြိုမှုတွေပျက်စီးသွားတယ်ဖြာတိပါရိစုံညာယောဂရတယ်ဆိုတာကျမ်းမာရေးပျက်စီးသွားတာဒါရီကကိုယ်နဲ့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ဘောကပါရိစုံညာဆိုတာစီးပွားပြတ်တာကိုယ်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေမရှိတော့ ညာတိပါရိစုံညဆိုတာတကောင်ကျွဲတမျက်နာဖြစ်တယ်။ပေါင်းအသင့်မရှိတော့ဘူးဆွေမျိုးမရှိတော့ဘူးဆွေမျိုးရင်းချာမရှိတော့အာကိုရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိတော့အဲ့တော့လူလောကမှာဒီပျက်စီးခြင်း၄မျိုးတဲ့ကတမျိုးမျိုးနဲ့ကြုံမှသာသင်္ကောင်လေးရှိကြတယ်။ကိုရောမှာတော့အလုံးဟာပျက်စီးတာတစ်ခုမှမကြုံမနဲ့ဘာစိတ်ကူးနဲ့ဘာတွေ့လို့ဘာသိလို့ ဘယ်လိုအချက်တွေကိုမြင်လို့သင်္ကဟောတာလဲဆိုအဲ့ဒီမှာရှင်ရထပ်ပါလာရှင်းပြတယ်ရှင်မင်းကြီးတဲ့တိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့အမှန်တရားကိုကိုယ်တိုင်သိတဲ့မြတ်စွာဘုရားကရှင်ညွန့်ချက်ဓမ္မ၄ရပ်ကိုဓမ္မ၄ပုဒ်ကို ဟောပြောထားတာရှိတယ်။သူအဲ့ဒီတရားကိုသူကနားထားတာ။ရှင်ညွန့်ချက်၄ခုဓမ္မဥဒေတာ၄ပါးလို့ခေါ်တယ်။ဓမ္မဥဒေတာတဘာဝတရား၄မျိုးလောကကြီးမှာကြုံတွေ့ရတဲ့တဘာဝ၄မျိုးဓမ္မဆိုတာတဘာဝကိုပြောတာပဲလောကမှာလူတွေကြုံတွေ့ရတဲ့တဘာဝ၄မျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားက ရှင်းလင်းပြီးတော့ဟောကြားထားတာရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီသမုတ်ဒေတာတဘာဝ၄ရက်ကိုငါဟာသိမြင်ပြီးတော့ဒါကိုသိလို့ဒါကိုမြင်လို့ဒီတဘာဝတရားတွေကိုကြားနာရလို့ရှားပြုတ်လာတာဖြစ်တယ်ပျက်စီးလို့မဟုတ်ဘူးဒီ၄ခု လောကရဲ့တဘာဝ၄ရပ်ကိုငါသိလို့ရှင်အောင်သင်္ကဝဋ္ဌဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ၄ခုကပါလဲလို့ဆိုရင်တခုစီသူကရှင်းပြနံပါတ်1ကဥပနိယတိလောကောအတ္ထုဝမြတ်စွာဘုရားကနံပါတ်1ဥပနိယတိလောကော လောကကြီးဟာတွန်းပို့တာခံရတယ်အထုဝခိုင်မြဲတဲ့အရာမရှိဘူးလောကကြီးဟာ အဆိုးဘက်ကိုတွန်းပို့နေတာခံရတယ်ခိုင်မြဲမှုမရှိဘူးဒါတစ်ချက်ဥပနိယတိလောကောအထုဝဥပနိယတိစာတွန်းပို့နေတာဆွဲခေါ်တာခံရတယ်အတုဝ ခိုင်မြဲတာတခုမှမရှိဘူးဒီချက်ကိုငါဒီချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့ဒါကိုငါသဘောပေါက်တာလေနောက်တစ်ချက်ကအတ္တနောလောကောနာဝိတရောလောကကြီးဟာအာကိုရမဲ့သူမရှိဘူးစိတ်သက်သာအောင်ဖြောင်ပြပေးနိုင်တဲ့လူမရှိဘူး လောကကြီးမှာအားကိုးရမယ့်သူဆိုတာမရှိဘူးစိတ်သက်သာအောင်ဖြောင်းပြပေးနိုင်တဲ့သူဆိုတာမရှိဘူးဒါဒုတိယအချက်တတိယအချက်ကအတ္တကောလောကောတပ္ပံပဟာယကပနိယလောကကြီးဟာအတ္တကောကိုပိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာလုံးဝမရှိဘူး ကိုပိုင်တာတခုမှမရှိဘူးလူတွေကသာပိုင်တဲ့ထင်တာလောကကြီးမှာကိုပိုင်တာတခုမှမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့တော့တပ်ပံပဟယကဝနိယအာလုံးဟာနောက်ဆုံးထွက်တဲ့ရောက်လာတာနဲ့အာလုံးထားခဲ့ရမှာထားပြီးသွားရမှာဖြစ်တယ်ကိုပိုင်ဆိုင်တယ်ဆိုလို့ရှူသွားကြတယ်လို့မရဘူးအာလုံးထားခဲ့ရမှာဒါတတိယအချက် စတုထအချက်ကတော့အတိတ်တော့ဥနောလောကောဥနောလောကောအတိတ်တော့တဏှာတတော်လောကကြီးကဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်လိုနေတာပဲလိုအပ်နေတာဘယ်တော့မှလိုဘမပြေဘူးလောက လူတွေဟာအများရန်လိုအပ်နေတာကြီးပဲဘယ်တော့မှ စိတ်ထဲမှာပြေဝတယ်ဆိုတာမရှိဘူး တဏှာထသော အတိတ်တော့จิตနဲ့ရောင်ရဲမှု မရှိဘူးတဏှာထသောတဏှာရဲ့ခြေကျွန်းနေဖြစ်နေတယ်ဟောဒီလေးခုပဲဒါကိုသိလို့အသိဉာဏ်နဲ့ငါစဉ်းစားပြီးတော့ဒီလောကကြီးထွက်ခွာဖို့ယဟန်ဘောကရောက်ဖို့ကြိုးစားတာဒါကြောင့်လုပ်တာလို့အဲ့တော့တရားသဘောနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ပြောတယ် အဲ့တော့ဒီလောက်ဆိုတော့ကောရဗျမင်းကြီးကနားလဲပြီလားဆိုလဲသေးဘူးနော်အဲ့တော့ရှင်ရထပါလာပြောတာနံပါတ်1ကလောကကြီးကိုတွန်းပို့နေတယ်ရာဝတ္ထုတစ်ခုကတွန်းပို့နေတယ်လောကကြီးကမတည်မြဲဘူးမယက်တည်နိုင်ဘူးဒုတိယကလောကကြီးဟာကာကွယ်ဆောင်ရှောက်မဲ့လူမရှိဘူးအာကိုရမရှိဘူး ဘသူမှတက်တာအောင် ဖြောင်းပြပြောနိုင်တာမရှိဘူးတတိယအချက်ကလောကကြီးကကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာဆိုတာမရှိဘူးအလုံးကိုထားပေးခဲ့ရမှာဖြစ်တယ်ထားပြီးသွားရမှာဖြစ်တယ်စတုထအချက်ကလောကကြီးဟာဘယ်တော့ဘယ်တော့မှပြည့်တယ်မရှိဘူးလူလျက်သာရှိတယ်ဘယ်တော့မှဆန္ဒမပြည့်ဘူးလူလျက်သာရှိတယ်ဘယ်တော့မှ မတင်းတိမ်ဘူးတဲ့တဏှာရဲ့ခြေကျွံဖြစ်နေတယ်ဟောအဲ့ဒီလေးချက်အဲ့ဒီလေးချက်ကိုသူအလေးနဲ့စဉ်းစားမိတယ်အဲ့ဒါကိုသိလို့သူကယံဖြစ်တာပါမြတ်စွာဘုရားကဒီလေးချက်ကိုဟောထားတာအဲ့ဒီတရားနာပြီးတော့သူဟာရှမ်းဘဝကိုပြောင်းခဲ့တာပါလို့ပြောတာ အဲ့တော့ကောရဗျမင်းကြီးကဥပနိယတိလောကောအတုဩဆိုတာကိုလောကကြီးကတွန်းပို့ခြင်းကိုခံနေရတယ်ဘယ်တော့မှမမြဲဘူးဆိုတာကိုသူသဘောမပေါက်သေးဘူးအဲ့တော့ထပ်မေးတယ်ရှင်ရထပါလားလောကကြီးကတွန်းပို့တာခံနေရတယ်မခိုင်မဘူးလို့ကိုတော့ပြောတာ အဲ့ဒီစကားကိုဘလို့အဓိပ္ပာယ်မှတ်ရမလဲဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုအဲ့ဒီမှာရှင်ရတ္ထပလာရှင်ရှင်ပြတယ်ရှင်မင်းကြီးတဲ့စဉ်းစားကြည့်ရှင်မင်းကြီးကအသက်20 25နှစ်အဲ့ဒီအရွယ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဆင်ပေါ်ဦးလည်းပြည့်တက်နိုင်တယ်မြင်းပေါ်ဦးလည်းပြည့်တက်နိုင်ဆင်လည်းစီးနိုင်တယ်မြင်းလည်းစီးနိုင်တယ် မောင်းနေနေတဲ့ထားရစီနိုင်တယ်လေးပြစ်လဲကျွမ်းတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာရှင်မင်းကြီးဟာဟိုခြေကလည်းတတ်မှာတတ်မှာတယ်လက်ယုံအားကလည်းတတ်မှာတယ်ဘယ်စစ်ပွဲဖြစ်ဖြစ်ဝင်ရောက်ပြီးတော့နှွှဲနိုင်တယ်အသက်20အသက်အစိတ်လောက်တုန်းကအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးနိုင်တယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးနိုင်တယ်မဟုတ်လားလို့ဆိုဟုတ်တာပေါ့တပည့်တော်ငယ်တုန်းကဆိုရင် ဆင်မော့မှပြေးပြီးတော့ပြေးနေတဲ့ဆင်ကိုတော့နောက်ကပြေးလိုက်ပြီးတော့တက်နိုင်တယ်ပြေးနေတဲ့မြင်းနောက်ကနေပြီးတော့ပြေးပြီးတော့လိုက်နိုင်တယ်အဲ့ဒါလို့ဆင်စည်းမြင်းစည်းမြပြည့်အဲ့ဒီခေတ်ကဒီကိစ္စတွေအလွယ်တကူဓာခုတ်လှန်တို့လေယုံအားအလုံးစစ်ပွဲမှာအချိန်ချင်းနှွေးခဲ့တာပေါ့ကိုကိုထင်တာ အစွမ်းတကူရှိတယ်လို့တော့ထင်တယ်ခုံလိုက်ပြန်လိုက်ရှန်သူတွေကိုဓာတ်နဲ့ခောက်လိုက်တယ်ခုံပြန်ပြီးတော့သူလောက်ခဲ့တာလောကမှာသူလောက်စွမ်းနိုင်တဲ့လူမရှိဘူးလို့တောင်မှထင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုပြောတော့ရှင်မင်းကြီးဘယ်လိုထင်တော့အခုရောရှင်မင်းကြီးခုအသက်အရွယ်ကြီးလာပြီ နောက်ဆုံးအရွယ်ရောက်နေပြီအသက်80ဖြစ်နေပြီခုအခုအသက်80ရောဟိုတုန်းက20အစိတ်တုန်းကလို့လုံနိုင်သေးလားလုံနိုင်သလားဘယ်လုံနိုင်မလို့ရာတဲ့နော်ဘယ်လုံနိုင်တော့မလဲခုချိန်မှာအသက်80တောင်ရှိနေပြီတခါတည်းရများဒီဘက်ကိုခြေလှမ်းတာဟိုဘက်ရောက်သွားနော် ဒီဘက်ကိုခြေထောက်ကချမလို့လုပ်တယ်ဟိုဘက်ရောက်သွားတယ်ခြေထောက်ကတောင်ကိုလှမ်းညင်တဲ့အတိုင်းမလှမ်းနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါလို့ဆုတ်ယုတ်လာတယ်ဆိုတော့ပြောတော့မင်းကြီးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဓာရီကိုကြည့်ပြီးပြောတာဥပနိယတိလောကောဆိုတာလောကကြီးဟာနုပြိုတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့အိုမင်းတဲ့ဘက်ကိုတွန်းပို့နေတာတနည်းအားဖြင့်ဆွဲခေါ်သွားတာခံရတယ် အဲ့တော့နူးပြိုနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဘယ်ကိုပို့တော့အိုမင်းနဲ့စီကိုပို့တယ်အိုမင်းနဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဘယ်ကိုပို့တော့သေဆုံးခြင်းဆိုတဲ့စီကိုပို့တယ်သာဝရနူးပြိုမှာမဟုတ်ဘူးနော်သာဝရတမ္မာနေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့နုပြုံမှုတွေဟာဒီအလုံးဟာအိုမင်းချင်းရင်းရောခြင်းမှာပဲအဆုံးသတ်သွားတယ်လူတွေရဲ့နုပြုံမှုသည် အိုမင်းကြီးမှာပဲဆုံးသက်သွားတယ်အဲ့ဒါနုပြမှုတွေကိုအိုမင်းချင်းဘက်သို့ရောက်အောင်တွန်းပို့တာခံလိုက်ရတာပဲသူကနုပြမှုပေါ်မှာမရတည်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့အထုဝထာဝရနုပြဖို့ဆိုတာမဖြစ်ဘူးအိုမင်းရဲ့ဘက်ကိုပို့ပြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဥပနိယတိလောကောလောကကြီးကဘာနဲ့တူတုံးဆိုရင် နှစ်သက်ယုံကိုနွားကို ဆွဲခေါ်နေတယ်လို့ပဲနှစ်ဖာကျိုးတက်ပြီးတော့ကျိုးနဲ့နွားကိုနှစ်သက်ယုံပဲဆွဲခေါ်နေတယ်လို့ပဲနုပြုတ်တဲ့အနေထားကအိုမင်းနဲ့အနေထားရောက်အောင်ခေါ်သွားတယ်အိုမင်းနဲ့အနေထားကတည်ဆုံးတဲ့ထိရောက်အောင်ခေါ်သွားတယ်ရက်နေတာမဟုတ်ဘူးနေတိုင်းခေါ်နေတာနေတိုင်းတွန်းပို့နေတာတလှန်ပြီးတလှန်တလှန်ပြီးတလှန် နုပြမှုတွေဟာတစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့ကုံဆုံးသွားတာနော်အဲ့ဒါကိုရည်ညွှန်းတာတစ်နေ့ကွယ်သေးနေသို့တစ်ခါခုမသေးဘူးမထင်လိုက်ပါနဲ့နေကွယ်တာအကျိန်များလင်လားသေးနေရွာတစ်ခါသွားရလိမ့်မယ်တာမရဘူးဆိုလူတွေဟာနေကိုတစ်နေ့တစ်ခါတွေ့တယ် နေထွက်တာကိုဘယ်နှခါကြည့်ဘူးဘယ်နှခါတွေ့ရမလဲနေဝင်တဲ့ sunset beauty ကို sunset beauty ကိုဘယ်နှခါကြည့်ရမလဲဟောတနေ့မှဆိုရင်နေတိုင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ရပောင်း365ရက်အဲ့ကိန်းကနန်းနေနဲ့တွက်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ရှူလူတွေဟာတဖြည်းဖြည်းအိုမင်းတဲ့ဘက်သာသွားနေတာပြန်ပြီးတော့နုပြိုလာတဲ့ဘက်မသွားဘူး ကောင်းကင်ကအရှိလောကရကထွက်လာတဲ့နေမင်းကြီးဟာဝင်မဲ့ဘက်ကိုပဲသွားနေတယ်ရှေ့ပြန်သွားတယ်လို့မရှိဘူးအဲ့ဒါကိုပြောတာဥပနိယတိလောကောလောကကြီးဟာတွန်းပို့တာခံနေရတယ်ဆွဲခေါ်တာခံနေရတယ်။ဦးခြင်းကနေပြီးတော့တေခြင်းကိုဆွဲခေါ်သွားမယ်။အဲ့ဒါဘယ်တော့မှထာဝရယတ္တိလို့မရဘူးဆိုတာ။အဲ့ဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ မြတ်စွာဘုရားကဟောတာပါတဲ့အဲ့ဒါကိုသိလို့နော်အဲ့ဒါကိုသိလို့သူဟာယဟန်ဘုရားခုပြောင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါကိုရွယ်ပြီးတော့ဥပနိယတိလောကောအထုဩလို့ပြောတာဆိုတော့ဘုရင်ကြီးကသဘောပေါက်သွားတယ်ရှင်ရထပါလာမြတ်စွာဘုရားဟောတာသိမှန်တာပဲနော်ဟုတ်လိုက်တာသူဟာ ဘယင်ဖြစ်စအချိန်တုန်းကဆိုရင်အသက်20စိတ်တန်တမမစစ်ပွဲတွေချိန်ချိန်နှွှဲနိုင်တယ်ခွန်အားလာတွေပြေးသွားတယ်အခုတော့ခြေတော့လှမ်းတာတောင်မှပဲဟိုဘက်ရိုင်သွားဒီဘက်ရိုင်သွားဖြစ်သွားပြီအဲ့မှာသူသဘောပေါက်သွားသဘောပေါက်သွားတယ်ဘုရင်ကြီးကခေါင်းတငိမ့်ငိမ့်နဲ့သဘောပေါက်သွားတယ်ဩဒါကြောင့်ကိုအဲ့နောက်မင်းကုန်းတစ်ခုသူကထပ်မေးပြန်တယ် နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့သူကပြောတယ်ဟုတ်ပြီတဲ့ဒါတော့သဘောပေါက်ပြီရှင်ရထပါလားအတ္တနောလောကောအနဘိတရော အကာအကွယ်မဲ့နေတယ်ဘယ်သူမှလာရောက်ပြီးတော့ဖြောင်းပြပြီးတော့ပြောဆိုနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအကာအကွယ်မဲ့နေတယ်ဘယ်သူမှ အာကိုးစရာမရှိဘူးလို့ ရှင်ဖြတ်ပြောတယ်အဲ့ဒီအိဗေပါတယ်အဲ့ဒီအိဗေရောရှင်ပြသမှာဆိုရှင်မင်းကြီးတဲ့ရှင်မင်းကြီးမှာစွဲကပ်နေတဲ့ယောဂရှိသလားအာရှိတာပေါ့တခါတခါနေမကောင်းရင်အဲ့ရမှာပက်လက်စွဲကပ်နေတဲ့ယောဂရှိတယ်ယောဂသဲတဲ့အခါမှာဆွေမျိုးတွေအလုံးကနေလာပြီးတော့ အခုပဲကောရပြဘယင်ကြီးနတ်ရဆန်တော့မှာပဲကောရပြမင်းကြီးသေတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့နေရဝိုင်းအောင်ပြီးတော့လာကြတယ်လာချိကြတယ်လူနာလာမေးကြတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာလာရောက်ကြည့်တဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့နေကိုအေးငါရဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်တို့ငါရဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့တို့ ငါဝေဒနာသက်သာအောင်မင်းတို့နည်းနည်းစီခွဲယူကြကွာမင်းကနည်းနည်းယူမင်းကနည်းနည်းယူငါခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာသက်သာအောင်ခွဲယူကြလို့ပြောရင်ရလားဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီဝေဒနာကိုရှင်မင်းကြီးတယောက်တည်းပဲချိန်မိတ်ခံရသလားမေးတော့အာရှင်ရထပါလားဒီလိုလုပ်လို့မရဘူးတဲ့ မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းတွေကိုလာကြဟိငါခံနေရတဲ့ယောဂဝေဒနာပွက်ပေါ်ပါအောင်ဝေဒနာကိုခွဲဝေယူချလို့ဘယ်လိုလုပ်ရနိုင်မှာတော့တဲ့သူပဲခံရတာပေါ့အေးမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောတာအတ္တနော ကဲတင်မဲ့လူမရှိဘူးကာဝယ်ပေးမဲ့လူမရှိဘူးကိုဖြစ်ကိုခံဘဝဆိုကိုဖြစ်ရင်ကိုခံရတာ ဘယ်သူမှမျှဝေခံစားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအပိစကားလောက်ပဲပြောနိုင်တယ်ယောဂဝေဒနာကိုမျှပြီးခံစားလို့မရမုံကြတော့မျှစားလို့ရတယ်နော်အစားအစာကြတော့မျှစားလို့ရတယ်ယောဂဝေဒနာကြတော့ခွဲပွေပြီးတော့မျှပေးလို့မရဘူးဘယ်သူမှလည်းရှုလို့မရဘူးအဲ့ဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြောတာတဲ့အတ္တနောလောကောအနဘိတရော ကိုဖြစ်ရင်ကိုပဲကြိမ်းမိန်ခံရမယ်ဆိုတော့ဟုတ်လိုက်လေဖေ။ရှင်ဖေပြောတာမှန်လိုက်တာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာမှန်လိုက်တာလောကကြီးဟာတကယ်ပဲအကိုရာအကာအကွယ်မရှိကာကွယ်မဲ့နေတဲ့လောကကြီးဖြစ်တယ်ဘသူကမှတတ္တရာအပိစကလာပြောနိုင်တာမရှိဘူးသဘောပေါက်သွားတယ်ကိုဖြစ်ကိုခံမယ် ပြီးတော့ဘုရင်ကြီးကဆက်ပြောတယ်ရှင်ရထပါလာတပည့်တော်တို့ရဲ့နန်းတော်မှာမင်းမျိုးမျိုးဆွေထဲမှာရွှေတွေငွေတွေနော်အမှန်တမ်းများတယ်တချို့ကမြေကြီးထဲမှာမြုပ်ထားတယ်တချို့ကတိမ့်ထားတယ်နော်အများကြီးရှိတယ်နော် အဲ့ဒါလို့ကို့မှာပိုင်ဆိုင်တာတွေနာတော့မှဆိုရင်ပိုင်ဆိုင်တာတွေအများရှိတယ်ဘုရင်ကြီးရွှေတိုက်တွေငွေတိုက်တွေအနာတိုက်တွေအများရှိတယ်အဲ့ဒါလို့ရှိပါလေအတန်နဲ့အတကောလောကောတပ္ပံဘာယခမနိယကိုယ်ပဲဥစ္စာမရှိအလုံးထားပြီးသွားရမယ်ဆိုတာဘာအတိပ္ပယ်နဲ့ပြောတာလဲဘာအတိပ္ပယ်လဲဆိုတော့ရှင်ရထဗလာရှင်းပြတယ် ရှင်မင်းကြီးဘလို့အောင်းမေ့တယ်လဲတဲ့ရှင်မင်းကြီးကအခုမင်းဘဝမှာနော်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအုံပြုပြီးတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်ထဲမှာကိုယ်စိတ်တိုင်းကြနေထိုင်ခံစားလို့ရတယ်ခြံရံနေကျွဲ့အပြုစုတွေယူရတွေ ਨੇ ကိုယ်စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ခွဲဝေပြီးတော့ပစ္စည်းဥစ္စာသုံးဆောင်ပြီးတော့ နေနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုနေနိုင်တာဟိုသင်မင်းကြီးဟာအခုလိုဒီဘဝမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့နေနိုင်သလိုတမလုံးဘဝသွားတဲ့အခါမှာလဲဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေအကုန်လုံးနောက်ဘဝမှာလဲငါဒီတိုင်းနေမယ်ဒါတွေကငါသွားရပါသွားမယ်လို့ရှင်မင်းကြီးယူသွားလို့စီမံခန့်ခွဲလို့ရလားလို့ဆိုဘယ်ရမလဲတဲ့ သူပဲနောက်ဆုံးထွက်တဲ့ရဲ့နောက်မှာသူတယောက်တည်းပဲသွားမှာဘယ်သူမှလိုက်ပို့မှာမဟုတ်ပစ္စည်းဥစ္စာဆိုနန်းတော်ကြီးဆိုလဲထားပြစ်ခရရွှေတွေငွေတွေပိုင်ဆိုင်မှုတွေအကုန်လုံးထားပြစ်ခရနော်ကြံတဲ့ပုံကိုယ်တွေအမွေခံတွေကဒီပစ္စည်းကိုစီမံခန့်ခွဲပြီးအသုံးပြုကြမှာဖြစ်တယ်သူကတော့ကံအတိုင်းပဲသွားရမှာဖြစ်တယ်ရှင်မင်းကြီး မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးပြောတာပါတဲ့အတ္တကောလောကောလောကကြီးမှာကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာအဲ့ဒါကိုရည်ညွှန်းပြောတာသိရင်ကိုယ်ပိုင်နာဆိုတာကိုယ်နဲ့တခါတည်းယူသွားလို့မရဘူးတပ္ပံပါယကမဏိယအလုံးဟာထားပြီးသွားရမယ်ဆိုတာဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာပါတဲ့အဲ့ဒါသိလို့သင်္ကန်းဝတ်ထိုက်သင်္ကန်းဝတ်ခဲ့တာပါလို့ဆို ရှင်ရထပါဠမြတ်စွာဘုရားဟောတာသိမှန်တာပဲသိမှန်တာပဲအလုံးထားပြီးသွားရမယ်ဆိုတာဟောလိုက်တာအလုံးဟာထားခဲ့ရမှာပဲဒါဖြင့်ဥနောလောကအတိတ်တော်တဏှတာတော်လို့ရှင်ဖျားပြောတယ်လောကကြီးကဘယ်တော့မှမပြည့်ဘူးလို့လည်းရတာရှိတယ်တင့်တင့်ရောင်ရဲမှုဆိုတာမရှိဘူးတဏှာရဲ့ချစ်ကျွန်ဖြစ်နေတယ် ဒီအတိတ်ဘက်ကတော့ဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုတော့ရှင်မင်းကြီးရှင်မင်းကြီးခုနေတာကုရုတိုင်းကိုအုပ်ဆိုးပြီးတော့နေတာနော်ကုရုတိုင်းဆိုတာအမှန်တမ်းဟိုတာယာဝါပြောတယ်ဆိုင်စဘာပေါ်များတယ်နော်တယံဇာတတွေကျွဲဝတယ်ရွှေတွေငွေတွေပေါ်တယ်ကျွဲဝချမ်းသာတဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလို ကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့ကုရုတိုင်ကြီးမှာအရှင်မင်းကြီးကအုပ်ဆိုးပြီးတော့နေတာအုပ်ဆိုးနေရတာမှန်တယ်ခုသမင်းကြီးကကုရုတိုင်ရဲ့ဘီရင်ကြီးအနေနဲ့လုပ်နေအဲ့ဒီမှာ ရှင်မင်းကြီးစဉ်းစားကြည့်အရှိအနောက်တောင်မြောက်အရက်လေးမျက်နှာမှာရှင်မင်းကြီးရဲ့တမန်တော်တွေဆေလွတ်ထားတာရှိတယ် စေလွတ်တာတော့အဲ့တမန်တော်တွေကအရှိဘက်ကတမန်တော်အဖြစ်စေနောက်ဘက်ကတမန်တော်အဖြစ်စေတောင်ဘက်မြောက်ဘက်ကပဲဖြစ်စေရှင်မင်းကြီးကိုသတင်းလာပို့လိုက်မယ်ရှင်မင်းကြီးအရှိရမှာတော့အင်မတန်သားရဝါပြောပြီးပြောစရာကောင်းတဲ့တိုင်းပြည်တစ်ပြည်တွေ့ခဲ့တယ်နော်စီဝါဥစ္စာလည်းအင်မတန်ကောင်းတယ်နော်စီဝါဥစ္စာလည်းအင်မတန်တယံဇာတာတွေလည်းပေါများကျွယ်ဝတယ် ရှင်မင်းကြီးစစ်တိဘုရားနဲနဲနဲ့အဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကိုသိမ်းလို့ရတယ်ဟောတောင်ဘက်ကလူလည်းထို့တူပဲနောက်ဘက်ကလူကလည်းထို့တူပဲမြောက်ဘက်ကလူကလည်းထို့တူပဲအဲ့ဒီကျွယ်ဝချမ်းသာပြီးပြောစရာကောင်းတဲ့ရှည်သည်ရှည်မြေဥတုရသည်ကောင်းတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်များကျွယ်ဝတဲ့တိုင်းပြည်ကြီးတွေသူတွေ့တယ်အဲ့ဒါတွေကို စတိဘုဗအနီးငယ်နဲ့သိမ့်ပိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါလိုသတင်းလှပေးတယ်အဲ့ဒီလူတွေကလည်းကိုယ့်ရဲ့လူယုံတော်တွေသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဟုတ်တယ်ဆိုရှင်မင်းကြီးပါလုံးလဲရှင်မင်းကြီးပါလုံးလဲဆိုသွားပြီးတော့အဲ့ဒီတိုင်ပြည်သိမ့်မှာပဲဒီမှာကုရုတိုင်ကြီးတတိုင်လုံးရှိရတဲ့ နောက်ထပ်ဒီလိုဟိုကျွဲဝချမ်းသာတဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုကိုသိမ့်ပိုက်ရမယ်ဆိုရင်သွားသိမ့်အောင်ပါပဲအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကကြီးညွှန်းပြောတာတဲ့ဥနောလောကောလောကကြီးဟာလိုအပ်ချက်ပြည့်ဝနေတယ်လို့ဘယ်တော့မှမရှိဘူးလိုနေတာပဲဟုတ်တယ်လေကာရစီရှိလို့ရှိရင်အဲစေသွားသေးတာစီဖို့ကာရစီတော့လိုသေးတယ်။နောက်ဝန်တန်းနေစီဖို့ကာရစီလိုသေးတယ် ရုံတဲ့ရုံစင်သုံးမှုကားအာကုမ္ပဏီမှာ ကားတွေကလိုသေးတယ်ပြည့်တယ်လို့မရှိဘူးဆောက်ကလည်းဒီမှာဖွင့်တယ်နောက်တနေ့ကဖွင့်မယ်နောက်တနေ့ကဖွင့်မယ်ကုမ္ပဏီကလည်းတိုးချဲ့မယ်စီပါဥစ္စာစာဒီနိုင်ငံမှာ ပြည့်စုံသွားရဲ့နိုင်ငံညာထီအောင်တိုးချဲ့ဘယ်တော့မှရှာဆိုင်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဥနောလောကောလိုအပ်နေတာပဲမြဲတာ ရက်သွားတယ်လို့မရှိဘူးတဲ့အတိတ်တော့ဘယ်တော့မှတင်းတိတ်တာမရှိဘူးလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတာပဲတဏှာဓာသောတွေ့တာမှုရဲ့ချစ်ကြွအနေနဲ့ပဲလူတွေကနေကြထိုင်ကြတာလို့အဲ့ဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကပြောတာပါတဲ့အဲ့ဒါကိုသိလို့သူဟာလောကကြီးဟာဘယ်တော့မှ ဟိုလိုဘပြည့်မှာမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့မှရောင်ရဲမှာမဟုတ်ဘူးတဏှာရဲ့ကြေးကျွန်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိလို့သူသာသနာပေါ်ဝင်ခဲ့တာလို့ပြောတော့အံ့ဩစရာကောင်းလိုက်တာဒီအချက်ကို तू မစဉ်းစားမိဘူးပေါ့နော်လောကမှာမစဉ်းစားမိဘူးမှန်လိုက်တာဆိုပြီးတော့ဘုရင်ကြီးကဝန္တာအာရပြောအဲ့ဒါဓမ္မဓမ္မဋ္ဌိတာ၄ပါး မြတ်စွာဘုရားကလောကကြီးဖို့ရှုမြင်သုံးသပ်ပြီးတော့ပြတာလောကကြီးရဲ့အနေထားကိုလေးမျိုးလေးစားခွဲခြားပြီးတော့ပြတာဓမ္မဥဒိတလောကကြီးရဲ့သဘာဝ၄ရပ်လို့ပြောခြင်းလည်းပြောလို့ရတယ်နော်တတ္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးကဒီပုံစံပဲဒီသဘာဝ၄ရပ်တိုင်းပဲလူတွေကသွာလာနေကြတာဆိုပြီးရှင်ရထပါဠိက တရားဟောတဲ့အနေနဲ့သူ့ကိုခါထာတွေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဘုရင်ကြီးကိုတရားဟောတဲ့အနေနဲ့သူ့မိကုံးကိုဖြေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ခြုံငုံပြီးတော့ပြန်ပြောပြတယ်ပတ္တမိလောကိတတနေမနုဿိလတ္တနာဝိတ္တနတ္တတာတိမောဟလောကမှာတွေ့နေရတယ်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့လူတွေတွေ့နေရတယ် အဲ့ဒီလိုပစ္စည်းဥစ္စာတွေချမ်းသာတာရှိရဲ့တန်းတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးကို မသိတဲ့မောဟတွေလွှမ်းမိုးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဟာမလှူရက်မပေးရက်ရှိကြတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာစုယုံမစုရမလှူကြဘူးမပေးကမ်းကြဘူးလှူတယ်ဆိုတာနော်ဒီပရာဟိတ အနေနဲ့လိုအပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလှူတာတို့ကျွေးတာမွေးတာအကုန်လုံးပေါ့နော်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကြည်ကြည်တဲ့ချမ်းသာရဲ့တန်းနဲ့အလှရဲ့အကျိုးကို နားမလဲလို့မလှကြဘူးတဲ့လှုပ်တာတဏ္ဏတန်နိစယံကရွန်ဒီတဲ့လောဘကြီးပြီးပစ္စည်းစုဖို့လောက်ပဲနေကြည်နေကြတယ်လှူမယ်မြဝေမယ်ဆိုရက်စိတ်လုံးဝမရှိဘူးဘေယောဝကာမေအဖြစ်တရားပိုးပို့ပြီးတော့လိုချင်လာတယ်ပိုးပို့ပြီးတော့တိုးချဲ့တယ် ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပို့ပို့ပြီးတော့တိုးချင်နော်ဘီလီယနာထရီလီယနာနော်ဘလောက်ကျွဲဝါတယ်ဆိုတာခဏခင်မှာကြည့်ပေါ့နော်ဘလောက်စီးတဲ့ဥစ္စာတွေများတယ်ဆိုတာဒါပဲချက်နေတော်လောက်ပြီးတို့ရက်တဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးရာဇပတ္တရှာပထဝေဝိစိတ်တောသတ္တကရန္တံမဟိမဝတ္တံတော် ကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့တိုင်းပြည်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုပင်လယ်ကမ်းခြေနှခမ်းတတ်ထားတဲ့မြေပြင်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုအုပ်စိုးထားတဲ့ဘယင်ဖြစ်ပါလျက်တန်းနဲ့သမုဒ္ဒရာရဲ့ဟိုဘက်ကိုသွားပြီးတော့ချဲ့ကျင်သေးတယ်ဟုတ်တယ်လေစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နေချဲ့ခေတ်ကဆိုကြည့်လိုက်လေသူ့နိုင်ငံသူရှိရတန်းနဲ့ပင်လယ်ထဲမှာသင်္ဘောတွေတိဆောက်ပြီးတော့ဟိုဥရောပလူတွေကအာရှကိုလာချဲ့ကြတယ်လေ အဲ့ပြောတာဟိုဘက်ကန်ထီအောင်ချဲ့ခြင်းလာပြီးတော့အုပ်ဆိုးခြင်းအဲ့ဒါကိုပြောဩရံသမုဒ္ဒတအရူပသမုဒ္ဒရာရဲ့အတွင်ပိုင်းကိုပိုင်ထားတဲ့ဟာလောက်တယ်မချိနေသေးဘူးပါရံသမုဒ္ဒတဝိပတ္တိသမုဒ္ဒရာရဲ့ဟိုဘက်ကန်ဝယ်သွားပြီးတော့သိယူခြင်းသေးတယ်ဒါလောကကြီးရဲ့သဘာဝရာဇာစအင်ကြီးစဘဟုမနုဿာ အဝိတတနာမရဏဥပင်တိတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ဘရင်ပဲဖြစ်စေအခြားလူသားတွေပဲဖြစ်စေအလုံးဟာလိုအင်ဆန္ဒမကင်းပဲနဲ့တည်သွားကြတာပဲနော်လိုချင်စိတ်မကုန်ပဲနဲ့ပဲတည်သွားကြတာတဏှာကိုမပယ်နိုင်ပဲနဲ့တည်သွားကြတယ်ဥနာဝဟုတ်တော်ဇဟန္တိတေဟံ သူတို့မှလိုနေရတာဆိုရင်ဘဝခန္ဓာကိုဆုံးသက်သွားကြတယ်ပြေဝသွားတယ်လို့တော်ပြီဆိုတာတစ်ခါမှမရှိဘူးရှာရင်ရှာရင်ဘဝတိတ်လို့သာဆုံးသက်သွားကြတယ်တဲ့ကာမေဟိလောကမိနဟတ္ထိတိတ်တိလောကမှာတဲ့ပြောစရာကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့တင့်တိတ်နဲ့ဆိုတာရှင်းတ်သွားတယ်အာရသွားတယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိဘူး အဲ့ဒါတွေတရားအနေနဲ့ဆက်ဟွန်းကန္တန္တိနံညာတိပကိရိယခေတိဟောဝတ္တနောအမရာဒိသာဟုဆွေတွေမျိုးတွေကသေပြီဆိုလို့ရှိရင်သပင်ဖားရချပြီးတော့ငါတို့မသေးရင်ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်မလဲလို့ပြီးတန်းကြတယ်တဲ့သေပြီဆိုရင်တော့ကိုကြပြီမသေးရင်ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်မလဲပြောကြတယ် ဝဋ္ထေနနံပါရုတံနိဟရိတဝါစိတံသမာဒါယတတောဒဟန္တိဒေဝီဆိုရကဝဋ္ထေနနံပါရိတံနိဟရိတဝါပိတ်အောင်နဲ့ပတ်ပြီးတော့ရစ်ပြီးတဲ့အခါမှာထင်္ကလာဘုံလို့ခေါ်တဲ့မိရှုတဲ့နေရာပေါ်မှာတင်ပြီးတော့မိရှုလိုက်ကြတာဒါအိန္ဒိယမှာအဲ့တိုင်ပဲလေနော်ဒါကြောင့်မို့ အိန္ဒိယမှာလှုပ်တဲ့ဟာကိုပြောတာလူသေးပြီဆိုရင်ပိတ်တဲ့ဟုတ်လုံးနဲ့အကုန်လုံးပတ်ချုပ်လိုက်တာတကူလုံးပတ်ထုတ်တာအဲတခါတခါဆွေမျိုးသားချင်းမရှိတဲ့အတုအဆိုသူမလိုက်ပို့တာမဟုတ်ဘူးစိုက်ကငှပြီးတင်ပေးလိုက်တာစိုက်ကသမားကလန်ကြီးတင်ပြီးတော့ဒီတိုင်းမောင်းသွားတာမကြာခဏကြုံရတယ်ဗာရဏသီမှာနေတော့ ဒါကြီးကကန်းလန်ကြီးတင်းလာတာဘာကြီးပါလဲလို့အောင်မိအကုန်ထုတ်ထတာသူသေးလောင်းမမသိတာအကုန်လုံးပိတ်နဲ့အကုန်အုပ်ပြီးတော့ရစ်ထုတ်တာအရှိကြီးအခေါင်းတွေဘာတွေလဲပါတော့မဟုတ်ကလားသိကန်းတဲ့ချအဲ့ဒါမိသိညို့ဖို့ဒီလိုပဲတဲ့သွားတာအဲ့ဒီတိုင်းပဲအခုပြောတာဝဋ္ဌိနန္နံပါရိပါရုဒ္ဒံနေရတော့အဝတ်နဲ့ရစ်ပတ်ပြီးတော့ထုတ်ဆောင်ပြီး ချင်းဘုံပေါ်မှာတင်ပြီးမိရှုလိုက်ကြတယ်တဲ့သောတသတိတုလေဟိတုဇ္ဇမာနောဧကေနဝဋ္ဌိနပဟယဘောဂေနမိယမနတဗောဏိတံအဲ့ဒီမှာထင်္ဂလာဘုံပေါ်မှာမိတင်ရှုလို့ကုံမထနဲ့ကုံထလို့ရှိရင်တဇူဝါနဲ့ထိုးခံနော်တဇူဝါနဲ့ထိုးတာအဝတ်နဲ့ပတ်ပြီးတော့စီစဉ်ဥစ္စာတွေတော့ကုံထားခဲ့ သူဝတ်တဲ့ဝတ်ထားတဲ့အဝတ်နဲ့နော်ပိတ်ပတ်ထားတာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီလိုသေသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဘယ်ဆွေမျိုးသားချင်းကမှကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ပေးနိုင်တာမရှိဘူးတဲ့မိဖို့နဲ့ထဲရှုဘယ်သူမှမကာကွယ်နိုင်တော့ဘူးဆွေတွေမျိုးတွေအားလုံးတငယ်ချင်းတွေဘယ်သူမှမကောဒါပေမဲ့လို့ဒါအရာတကတတ္တတဏဟရန္တိတဲ့သူ့ရဲ့အမွေခံတွေကတော့သူ့ပိုင်သမျှအကုန်သိမ်း တည်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလိုတည်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေ तू ကအမွေစားတွေအမွေခံတွေကသိနေတတောပနာကိစ္စတိယေနကမ္မတည်သွားတဲ့လူကတော့ကံကံစီမံတဲ့အတိုင်းသွားပြီထွက်သွားပြီကျန်တဲ့လူတွေကသူ့ပိုင်သမျှတွေအကုန်ခွဲဝေယူကုန်ကြပြီနမိယမနတဏမနွေတိကိဉ္စံပုဒ္ဒါသဒါရသတဏ္ဍသရထံ သေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဘယ်သူမှစီပါဥစ္စာရှာမှာမဟုတ်ဘူးထားပစ်ခဲ့ရမယ်နာထိကမာယုံလက်ပတိတနေနာဥစ္စာပစ္စည်းပေးပြီးတော့အသက်ရှင်အောင်လည်းလုပ်လို့မရဘူးတဲ့နာစာပိဝိတေနစရံဝိဟန္တိတဲ့ပတ်စံပေးပြီးတော့မအိုးအောင်လည်းလုပ်လို့မရဘူးတဲ့အပ္ပဟိတံဇိဝိတမဟုထိတာ လူရဲ့အသက်ဆိုတာအမတန်တိုးတယ်လို့ပညာရှိတွေကပြောကြတယ်အတ္တတတံဝိပရိနာမတံဘယ်တော့မှလည်းမမြဲဘူးတဲ့ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောရှိတယ်အတ္တဒလိဒသဖုတံဖုတန္တိဖတ်တာကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်ရမွေးတည်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဒီအတွေ့အကြုံတွေကိုတွေ့ကြုံမှာပဲဖြစ်တယ်ဘာလောစဒီရောစတထေဝဖုတ်တော် လူမိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရှိပဲဖြစ်ဖြစ်သိဆုံးခြင်းနဲ့တွေ့ရမှာဘာလောစပါလေယဝတိတောဝတေတိတိရောစနဝေရတိဖုဒ္ဓဖတ်တော်သိပြီဆိုတဲ့အခါမှာအသိဉာဏ်ကင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတုံ့လှုပ်တယ်တဲ့ပညာရှိကတော့အဲ့ဒါလို့မတုံ့လှုပ်ဘူးဒါသဘာဝပဲလို့သိတယ်တတ္တမဟိပညာဝတဏိနတေယောဒါကြောင့်မို့လို့ စီပါပစ္စည်းဥစ္စာတဲ့ပညာကပိုတမှုရှိတယ်လောကကြီးအကြောင်းကိုသိရမယ်တဘာဝကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ကတမှုရှိတယ်ရာယဝတ္တနာမိတာခေစတိနော်ဒီပညာကသာလေလမ်းဆုံးပန်းနိုင်ထီအောင်သွားနိုင်တာဖြစ်တယ်အဘယောတိတတဟိဘဝပဝေတုပပဏိကမ္မဏိကရွန်တိမောဟာအမှန်တရားကိုမသိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ ဘဝကြီးငယ်မှာမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကိုလုပ်လို့ရှိကြတယ်ဥပေတိခပင်းစာပရလောက နောက်ဘဝတစ်ခုမှာအမိဝံနဲ့ရောက်ကြပြန်တယ်တန်တရမပစ္စာပရံပရာယအစဉ်အဆက်တန်တရားလဲကြပြီးတော့တတပပညောပိတဟတော်ဥပေတိခပင်းစာပရိသလောကနော်ပညာနည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ နောက်မောဟမှာလည်းပဲထပ်တလဲလဲပဋိသန္ဓေနေနေချရတယ်စောရောယထာတန်နိမှုခေခိတော်အိမ်ချမ်းစောက်ကို ဖောက်ဖြက်ပြီးတော့ပစ္စည်းဥစ္စာ ခိုးယူနေတဲ့သခိုးကို သူခိုးနေတဲ့ချမ်းစက်မှာပဲဖမ်းမိတယ်လက်ပူးလက်ကျဖမ်းမိသွားတဲ့အခါတက္ကမုဏဟိညတိပပတမောရှုံညက်နဲ့ကိုချင်းတရားယုံညက်နဲ့ ဒီသခိုးဟာသူ့လောက်ရကြောင်သူ့ကိုညှင်းဆဲတပ်ဖြတ်ခံရတယ်ဧဝံပစ္စပစ္စပရမိလောကေတက္ကမုဏဟိညတိပါပဒံဒီလိုပဲတဲ့တခိုးဟာခိုးလို့ခိုးတယ်နဲ့ဖမ်းခံရပြီးတော့အရိုက်ခံရအနှက်ခံရထုထောင်းခံရတယ်လို့ပဲမကောင်းမှုအကုသို့လှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတမလွန်လောကမှာဒီလိုပဲအငြင်းဆက်ခံရမှာပဲနော်တခိုးပြီးတော့ဝိုင်းရိုက်တယ်လို့ပဲဝိုင်းရိုက်တာခံရမှာ ကာမဟိစိတ်တရာပထုရမနောရမလောကမှာလူချင်းစရာအာယုန်တွေဟာအမှန်တမှချုပ်မြပြီးတော့ဆန်းကျဲကြတယ်စိတ်နှလုံးကိုပျော်မွေ့စေနိုင်ကြတယ်ဝိရူပဝိရူပေနဝိရူပရူပေနမထင်းတိစိတ်တာလူစိတ်ကိုနော်လူစိတ်ကိုစိတ်တိုင်းကြချဲလဲနိုင်ကြတယ်ကာမဂုဏ်တွေက အာရိနဝံကာမကုဏိတုဒိဋ္ဌဝတတ္တမဟံပပ္ပစီတော်မိရာသာ။အိုရှင်မင်းကြီးကာမဂုဏ်တွေရဲ့အဖြစ်ကိုကျွန်တော်ကမြင်လို့ယဟန်ဖြစ်လာတာယဟန်ဟောလာတာပါတဲ့။ထုမဖလာနေဝပတ္တန္တိမနဝ။တပင်ကတသီးတွေတဖုတ်ဖုတ်ကျွေနေတယ်လို့နော်။အမတ်တဝင်းဝင်းတိခင်တဖုတ်ဖုတ်ထုမဖလာနေဝပတ္တန္တိမနဝ။ ကလေးတွေကလည်းပဲတတိတိကစအသီးလေးတွေတဖုတ်ဖုတ်ကျွေးနေသလိုတဟရာစဝုဒ္ဓစသီတရိရပိတာခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီးပြီးငယ်သူရောကြီးသူပါသိဆုံးနေကြတာအေတံပိဒိဋ္ဌဝပပ္ပစိတ်တော်မိရာဇဓာရီကိုတွေ့ပြီးတော့သူကသင်္ကန်းဝတ်လာတာပါလောကကြီးရဲ့သဘာဝပဲလေ အဲ့ဒါတွေကိုသိပြီးတော့သူတန်ဝေကရပြီးသင်္ကဝဋ္ဌာအပ္ပနကံတမညမေဝတေယောဒါတွေရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးဘဝဖြစ်တဲ့ယဟန်ဘဝကိုသာလေတေချာပေါက်ထီယံဘဝဟာရင်ဆိုင်နိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတာကိုသိလို့ထီလန်းကို သူရွေးခဲ့တာပါလို့ရှင်ရထပါလာကဖီအင်ကြီးကိုဆက်လက်ပြီးတရားဟောတာဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ခဲ့သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့ ဒီတုတ်တန်ဟာဘဝကိုမြတ်စွာဘုရားကဘဝကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းလူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့ဘဝသက်ဆိုင်နေတဲ့သဘာဝတရားကိုသိရှိနားလည်ပြီးတန်ဝေကတရားဖြစ်ပွားတတိတန်ဝေကရစိန်သောငါဟောကြားတဲ့ဒေသနာဖြစ်လို့ကိုဘဝကိုတတိတဝေကတွေရအောင်ကျင့်ကြံပွားများကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း ရှေ့သက်ချရာရှင်ဖေယာဖေယာရိတော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာရရှိမှသာလျှင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာရရှိစေရန်ရှိတန်ကြလျက်ဓမ္မတပင် စင်ကျင်ပါပြုလုပ်ကြ၍အမတဒါနဓမ္မဒါနတရားလှူတော်ကို ပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုရွတ်သေးလေးမြတ်စွာမမတ်သားသားအာယုန်ထားလျက်နာကြားကြပါကုန်၏ တရားတော်မြတ်ကိုတတ္တပဝတ္ထုအစုစုတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုတ်ပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေတည်း ဤကောင်းမှုဤအဖို့ဘာကကိုအမိအဖအဖို့ဖွာဆွေမျိုးညာတိတို့အားကုသိုလ်အမြဝေငှပါကုန်၏သာသနာတော်ဆောင်နှင့်လောကဆောင်နှင့်တို့အားကုသိုလ်အမြဝေငှပါကုန်၏32ဘုံ ကျင်ဒီကုန်သောတို့တို့များစွာတတ္တဝတို့သည်ကုသိုလ်အမြတ်ကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း